मैं हूं आपके साथ और आज हम आपके साथ मनाते हैं अप्रैल डे यानी कि मुख दिवस अप्रैल डे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है कुछ देशों में एक अप्रैल को छुट्टी होती है लेकिन भारत सहित कुछ देशों में अप्रैल फूल के दिन कोई छुट्टी नहीं होती अप्रैल को हर तरह का मजाक करने की छुट्टी होती है यही नहीं जिनके साथ मजाक होता है वह भी बुरा नहीं मानते हम आपको बताते हैं कि किस दिन पहली बार किसको किसने मुल्क बनाया था देखिए इस खास खबर में मूर्ख दिवस या अप्रैल फुल डे अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है कुछ देशों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में अप्रैल फुल डे केवल दोपहर तक मनाया जाता है इन देशों में अप्रैल फुल डे दोपहर तक मनाए जाने के पीछे यह वजह है कि यहाँ के अखबार केवल सुबह के अंक में मुख्य पेज पर अप्रैल फुल डे से जुड़े विचार रखते हैं इसके अलावा फ्रांस आयरलैंड इटली दक्षिण कोरिया जापान रूस नीदरलैंड जर्मनी ब्राज़ील कनाडा और अमेरिका में जोक्स का सिलसिला दिन भर चलता रहता है पूरे दिन मुख दिवस मनाया जाता है पहली बार अप्रैल फुल डे कब मनाया गया इसके बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेंच कैलेंडर में होने वाला बदलाव भी अप्रैल फुल डे मनाने का कारण हो सकता है वही कुछ लोग मानते हैं कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय की एनी की सगाई के कारण अप्रैल फुल डे मनाया जाता है अप्रैल फूल से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है अप्रैल और मुक्ता के बीच सबसे पहला दर्ज किया गया संबंध चौसर के कैंटरबरी टेल्स तेरह सौ बानवे में पाया जाता है कई लेखक यह बताते हैं कि सोलहवीं सदी में एक जनवरी को न्यू ईयर्स डे के रूप में मनाए जाने का चलन एक छुट्टी का दिन निकालने के लिए शुरू किया गया था लेकिन यह सिद्धांत पुरा, पुराने संदर्भों का उल्लेख नहीं करता है इतिहास पर नजर डाली जाए तो एक अप्रैल के दिन कई फनी घटनाएं हुई जिसके चलते इस दिन को अप्रैल फुल डे के तौर पर मनाया जाने लगा जैसे 1540 में फ्लेमिश कवि डे डेने ने एक अमीर आदमी के बारे में लिखा जिसने एक अप्रैल को अपने नौकरी को मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए बाहर भेजा एक अप्रैल सोलह में कई लोगों को शेर की धुलाई देख के लिए धोखे से टावर ऑफ लंदन में ले जाया गया लेखक कैंडरबरी टेल्स तेरह ने अपनी एक कहानी नन की प्रेस की कहानी में 30 मार्च और दो दिन लिखा जो प्रिंटिंग में गलती चलते गए और 32 मार्च हो गई जो असल में एक अप्रैल का दिन था इस कहानी में एक घमंडी मुर्गे को एक चालक लोमड़ी ने बेवकूफ़ बनाया था इस गलती के बाद कहा जाने लगा कि लोमड़ी ने एक अप्रैल को मुर्गे को बेवकूफ़ बनाया वहीं अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक जियोफ्री चोसर का कैटरबरी टेल्स तेरह बानवे ऐसा पहला ग्रंथ है जहां एक अप्रैल और बेवकूफ़ के बीच संबंध जिक्र किया गया था ऐसे तमाम किस्से हैं जिस वजह से अप्रैल फूल फनी तरीके से मनाया जाता है और अप्रैल फूल को मुर्ग दिवस भी कहते हैं